आपका घर कहाँ मेरा घर भी यहीं पे है इसीलिए मुझे प्रॉब्लम है यहीं पे है जहाँ पे वो पुलिस वाले आए थे उनसे पूछे वो मेरे घर का एड्रेस भी जानते हैं और उन्होंने मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड करी चलो आप घर चलो मैं देख नहीं नहीं आप पहले इनको ऑर्डर दीजिए अपने मुंह से बता रहा हूँ ना बताओ तो आप इन्हें ऑर्डर देंगे ही abuse me can not abuse a woman in front of CCTV footage and that boy has recorded everything मैं बता रहा हूँ करवा रहा हूँ करवा रहा हूँ नहीं आप आ सब बोले इनसे कि ये अपने घर को जो काला इन्होंने पेंट कर रखा है उसे एंटी ब्लैक कराए क्यों क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ड्रोन घूमते हैं और इनकी वजह से पूरी कॉलोनी वालों की जान खतरे में and then they are laughing ठीक है आप चलो मैं इनको समझा देता हूँ इनसे रिटर्न में ले ले रहा हूँ आप चलो घर चलो आप चलो मैं ले रहा हूँ are they above law and he calls me the daughter of Barack Hussein Obama ये कहते हैं कि बराक हुसैन ओबामा तुम्हारा बाप है अरे photo can he talk like this can he talk like this हाथ मत बोलिए बीच में में इन्होंने मुझे माँ की गाली दी बहन की दी पता नहीं कौन कौन सी गाली कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ एंड ही कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई डंडा उठा के लाए मारने के लिए इन पड़ोसियों को भी बुला रहे थे कि तुम लोग भी लेके आओ डंडा मारने के लिए आप चलो मैं देख रहा हूँ मैं नहीं आप आज इनके सामने कहिए क्या ये घर को काला पेंट कर सकते हैं नहीं नहीं कर सकते सुना आपने अपने से मैं करवा रहा हूँ आप चलो यहाँ से चलो मैं करवा रहा हूँ कार्रवाई छूट यार अपनी गाड़ी में है डायरी नहीं कोई गलती नहीं आपको मैं मैं करवा करवा